accords de prétendus partenariat économique avec les pays d'afrique des caraïbes et du pacifique suscitent des réticences de tous les gouvernements et quelle que soit leur couleur politique. en vérité ce ne sont pas des accords de partenariat il s'agit d'une incroyable machine à produire de l'immigration puisqu'elle déclenche immédiatement une baisse des recettes des états concernés et donc de l'action sanitaire sociale éducative et d'équipement pour ces pays et surtout une invasion de nos marchandises qui ont pour résultat de tuer l'économie locale d'augmenter le chômage et de pousser les populations de la campagne vers les villes ces campagnes où les agricultures vivrières sont ruinées par les agricultures, les produits de l'agriculture de nos pays. Elle euh, augmente les productions euh, qui sont euh, monocultures et qui provoquent des, des, dégâts de pollution et une mutilation de toutes les pratiques culturelles traditionnelles de ces régions. Enfin, elle provoque évidemment l'exil des populations de la campagne vers la ville et de la ville vers l'étranger je crois que l'histoire jugera très durement de notre aveuglement dans un moment comme celui ci de voter des accords de cette nature et d'appuyer de faire cette pression absolument insupportable sur les gouvernements de cette zone.